Եկեք խոսանք JavaScript-ի մասին։ Ուրեմն JavaScript-ը ծրագրարման լեզու է, որը համբյուտերները չեն հասկանում։ Ինչու՞։ Որովհետև մեծ տարբերություն կա ուրեմն համբյուտերային լեզուն եւ ծրագրարման լեզվի մեջ։ Ուրեմն համբյուտերները ընդհանրապես հասկանում են 0-ներ եւ 1-եր, որը իրականում լեզու է, բայց ծրագրավորել ուրեմն 0-ներով եւ 1-երով բնականաբար շատ դժվար է։ Երբ որ համակարգիչները նոր էին ստեղծվել, հենց այդպես էին ծրագրավորում իրենց, որը շատ դժվար էր։ Հետո շատ խելացի ուրեմն մասնագետներ որոշեցին ստեղծել ուրիշ լեզուներ, ավելի հեշտ լեզուներ եւ ծրագիրներ, որոնք որ այդ լեզվից կթարգմանեն դեպի համակարգային լեզուն։ Այդ լեզուներից մեկը ուրեմն JavaScript-ն է, որը ունի համապատասխան միատ ուրիշ ծրագիր, որը իրեն ուրեմն կթարգմանի համակարգային լեզվի եւ կաշխատացնի։ Ուրեմն ամեն browser-ը ունի մի հատ այսպիսի ծրագիր, արդեն իր մեջ, պետք է առանձին install անել կամ որևէ բան։ Եթե դու Chrome եք օգտագործում, Chrome-ի մեջ կա V8 engine-ը, այսպես ասած, ուրեմն V8-ը դա տես ծրագիր է, որը ուրեմն կաշխատացնի ձեր JavaScript-ը։ Երբ որ մենք գրում ենք JavaScript JS fiddle-ում, պետք չի իմանալ այդ այդ փոքր նուանսները, բայց այնց ընդհանուր արժի հասկանալ, էլի, որ դա է կատարվում այդ JavaScript-ի հետ, որ երբ որ դու գրում եք ու run եք անում, ինքը տակից ուրեմն փոխարինվում է, դառնում է ուրեմն համբյուտերային լեզու եւ տրվում է պրոցեսորին, որպեսզի ինքը ուրեմն աշխատացնի եւ ձեր ծրագիրը աշխատի կոմպի վրա։ Okay, եկեք ուրեմն սկսենք մի քիչ կոդ գրել։ Ուրեմն գնում ենք JS fiddle Եվ մենք գրելու ենք ուրեմն մի քիչ JavaScript։ Ուրեմն համբյուտերային ծրագրի ծրագիրների մեջ, լեզուների մեջ գոյություն ունեն հրամաններ։ Հրամանները ունեն անուններ։ Եվ ամեն հրամանը ինչ որ մի գործողություն է անում։ Հիմա եկեք ուրեմն մի հատ որպես օրինակ վերցնենք alert հրամանը։ Ուրեմն ամեն հրամանը ունի անուն։ Բնականաբար, ուրեմն alert-ը Դա մի հրաման է, որը ինչ որ գործողություն է անում։ Ինչպես կարող ենք աշխատացնենք այս հրամանը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ գնում ենք իր անունը, alert։ Հետո, եւ սա շատ կարեւոր է, որպեսի նա աշխատի, հա, որպեսի նա ոնց որ խոդի գնա, հա, աշխատի, մենք պետք է անպայման անենք փակագիծներ նրա հետևից։ Դրանից հետո, ուրեմն ընդհանրապես JavaScript-ի մեջ, երբ որ մենք ավարտում ենք ինչ որ մի բան ասել, ինչ որ մի հրաման ասել, Վերջում պետքա ոնց որ վերջակետ դնել, հա, այտենց պատկերացրեք։ Բայց JavaScript-ում դա վերջակետ չի, այլ կետ ստորակետ։ Այսպես, okay։ Ուրեմն ինչ է, ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն գոյություն ունի մի հատ հրաման, որը կոչվում է alert, alert անունով հրաման։ Իրեն կանչում ենք իր անունը գրելով եւ հետո իր աչ կողմից փակագիծներով եւ վերջում դնում ենք կետ ստորակետ, որպեսզի ասենք վերջ, մենք ավարտեցինք մեր մեր հրամանը տալը։ Հիմա եկեք աշխատացնենք այս կոդը, որ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Խնդրեմ, ուրեմն բացվեց այս պատոհանը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս alert-ը, հա, մի հրաման է, ում դերը պատոհան բացելն է, պատոհան բացել եւ նկարել էկրանի վրա։ Շատ բարձ։ Հիմա, մեր ոլորտում հրաման չենք կոչում նրանց, այլ կոչում ենք ֆունկցիա, okay, function։ Այսինքն alert-ը դա function է, ում անունը alert է։ Շատ բարձ։ Okay։ Երկրորդ բանը։ Ուրեմն ֆունկցիաները, որպեսզի իրանց դերը կատարեն, մեկ-մեկ պահանջում են մեզնից ինչ որ հավելյալ ինֆորմացիա։ Okay։ Ուրեմն օրինակ տվեցնենք, հա, այս alert-ը։ Երբ որ alert-ը ուրեմն նկարվում է, այս պատոհանը, երբ որ նա նկարում է, եթե տեսնում եք, ստեղ սա սպիտակ է, դադարք է, Ինչու, որովհետև alert-ի դերը չնայած պատոհան նկարելն է, չէ՞։ Ինքը պատոհանի մեջ չգիտի ինչ նկարի, որտեղ մենք չենք ասել իրեն ինչ նկարի պատոհանի մեջ։ Մեզ պետք է իրան փոխանցել հավելյալ ինֆորմացիա, թե ինչ պետքա նկարվի պատոհանի մեջ։ Ինֆորմացիա փոխանցում ենք ֆունկցիային, այս փակագծի մեջը գրելով այդ այդ արժեքը։ Այսինքն, եթե ես փակագծների մեջ ես դնեմ, չգիտեմ, 77, որը թվային արժեք է, Եվ սա աշխատացնեմ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ նա նկարեց 77, ինչու, էլի, որտև ինքը գիտի ինչպես նկարել պատոհան, և ինքը գիտի, որ են արժեքը, որ մենք իրեն կպոխանցենք, ինչպես պետք է նկարել այդ պատոհանի մեջ, և խնդրեմ, նա անում է իր, իր գործը։ Ուրեմն 77-ը պարզ է թվային արժեք է եւ քանի որ մենք ունենք ուրեմն թվեր կոդի մեջ, մենք բնականաբար կարող ենք նաեւ անենք մաթեմատիկական օպերացիաներ, հա? Մենք կարող ենք օրինակ գումարենք, օրինակ կարող ենք անենք 6 գումարած 4։ Կարող ենք բազմապատկենք անգամ 2, բաժանենք, հանենք եւ այլն։ Մի կարևոր բան այստեղ, ուրեմն մաթեմատիկական բոլոր օրենքներին հետևում է JavaScript-ը։ Այսինքն, երբ որ մենք այսպեսի բան տանք, ինքը նախ եւ առաջ կանի 4 անգամ 2, կստանա 8, հետո նոր կգումարի 6-ը։ Տեսնենք ստուգենք ինչ է ինչ է գալիս, ահա, խնդրեմ, 14, ճիշտ է։ Մենք նաև կարող ենք փակագիծներ ստեղծենք։ Օրինակ, մենք կարող ենք այսպես, եթե փակագիծներ ստեղծենք, սա նշանակում է նախ եւ առաջ 6-ին գումարից 4, հետո նոր բազմապատկի 2-ով, okay։ Տեսնենք դա ճիշտ է, 10 անգամ 2, այո, տալիս է 20, շատ ճիշտ է։ Okay, այսինքն մենք ունենք արժեքներ ծրագրավորման մեջ, արժեքներից մեկը դա թիվ է, հա, թվեր, որոնք կարող ենք ուրեմն մաթեմատիկական ինչ որ գործեր անել։ Okay, շատ լավ։ Բայց բացի թվերից էլ ինչ տիպի ինֆորմացիա, արժեքներ կարող ենք մենք արտահայտենք ծրագրավորման մեջ, նու JavaScript-ի մեջ կոնկրետ։ Դե դրանցից մեկը տեքստ է։ Okay, դե ուրեմն եկեք alert անենք մի քիչ text։ Բարև ձեզ ինչպես եք, եք։ Ինչ որ sense մի բան։ Սա չի աշխատի։ Ինչու, որովհետև նա ծրագիրը այդ, որը փորձում է ուրեմն թարգմանել այս տեքստը։ Նախ եւ առաջ պետք է այս տեքստը հասկանա, որպեսզի հետո թարգմանի։ Իսկ ինչպես նա հասկանա։ Ուրեմն երբ որ այստեղ մենք բարև ենք գրել, ինքը ինքը ենթադրում է, որ այդ բարևը անուն է ինչ որ մի ուրիշ հրամանի կամ ֆունկցիայի կամ որևէ ուրիշ ինչ որ փոփոխականի, որի մասին հետո կխոսանք։ Եվ այդպես ինքը չի հասկանում, որ սա այս ամենը պետք էր որ լինել տեքստ, որպեսի մենք իրեն ասենք, որ այս ամեն ինչը ոչ անունա, ինչ որ հատուկ կոդային ինչ որ բան չի, այլ ընդհանրը տեքստ է։ Դա ասում ենք իրեն հետևյալ ձևով. այս տեքստը դնում ենք շակերտների մեջ։ Այսպես։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ամենը ամ մի հատ տեքստային արժեք է, որը ունի իր մեջ B, A, R, E, V եւ այլն եւ այլն։ Եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Խնդրեմ, ուրեմն պատուհանը բացվեց եւ իր մեջ ուրեմն նկարվեց այն արժեքը, այն տեքստային արժեքը, որը մենք իրեն փոխանցեցինք։ Մի անգամ էլ այդ ամենը ուրեմն պատմեմ։ Ծրագրավորման մեջ գոյություն ունեն ֆունկցիաներ։ Ամեն ֆունկցիան ինչ որ դեր ունի, ինչ որ բան է կատարում, ինչ որ գործողություն է կատարում։ Ամեն ֆունկցիա նաև ունի անուն, որ, որի միջոցով մենք իրեն կարող ենք աշխատացնենք։ Ահա խնդրեմ, այստեղ ուրեմն կա alert, որը մի օրինակ է այդ ֆունկցիաներին, հա, որի անունը alert է։ Այս ֆունկցիան իմիջիալոց browser-ն է մեզ տալիս։ Այսինքն, երբ որ մենք JavaScript-ը աշխատացում ենք browser-ի մեջ, browser-ը փոխանցում է JavaScript-ին ցանկ որոշ ֆունկցիաների, որը ինքը գիտի ու ասում եմ միջալոց ես օրինակ պատոհան գիտեմ նկարել, անունը alert է, թող լինի։ Ու եթե կոդի մեջ տեսնեք alert, կանչեք այս այս հրամանն, հա, այս ֆունկցիային։ Ուրեմն այս alert-ին, որպեսի աշխատացնենք դրանից հետո գրում ենք փակագիծներ, փոխանցում ենք իրեն արժեք, այն արժեքը, որ մենք ուզում ենք պատոհանի մեջ նկարվի այդ փակագիծների մեջ, եւ վերջում, երբ որ մենք ավարտում ենք մեր ասացվածը, հա, մեր նախադասությունը կոդային, Վերջում մենք տնում ենք մեր կոդային ստորակետը, որը կետ ստորակետ է իրականում, հա, JavaScript-ում վերջակետը դա կետ ստորակետ է։ Ունենք երկու արժեք S-ային, որ մենք տեսել ենք, ելի արժեքներ կան, թվեր, որոնց կարելի է ուրեմն գումարել, հանել, բաժանապատկել, բաժանել, բանը փակագիծներով կարող ենք փակենք, որպեսզի հերթականությունը ուրեմն մաթեմի օպերացիայի կարող ենք ուրեմն որոշենք դրանով։ Եվ ունենք text, հա, string, անգլերեն string։ Այս string-երը ուրեմն մենք ստեղծում ենք ճակերտներով։ Ասենք այն ինչ որ լինում է ուրեմն ճակերտների մեջ, դա string է, այսինքն text։ Շատ բարձ։ Մի հատ էլ նուանս։ Ուրեմն պլյուսը գումարումը, եթե մենք դնում ենք ուրեմն երկու թվի մեջտեղը, կանի են ինչ որ ենթադրում ենք, այսինքն եթե անենք 3 պլյուս գումարած 2, դա parza, ուրեմն կվերցնի այդ երկու թիվը, կգումարի եւ մենք կստանանք 5։ Okay։ Բայց այս պլյուսը բացի գումարելու դերից, նաեւ ունի ուրիշ դեր։ Ինքը կարող է տեքստերը կպցնել իրար։ Օրինակ, պատկերացրեք մենք այստեղ ունենք ուրեմն ինչ որ մի տեքստ, բարև, հետո պլյուս մի հատ ուրիշ տեքստ, ծես։ Ինչ որ այսպեսի բան։ Այս պարագայում իր դերը, քանի որ ինքը ուրեմն աչու ձախենայում տեսնում է հոպ մի րոպե թվեր չեն, տեքստեր են, ուրեմն իր դերը փոխվում է։ Այդ պարագայում իր դերը այդ տեքստերը կպցնել իրար եւ դարձնել մի հատ ամբողջ տեքստ։ Այսինքն սրա արդյունքը կլինի մի հատ ուրիշ տեքստ, բարև ձեզ։ Հնչեմ, աշխատացնեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Ուրեմն իր հարցունքը բարև ձեզ է, օքեյ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մի կողմը տեքստ լինի եւ մի կողմը թիվ լինի։ Օրինակ այսպես։ Այս հետաքրքիր է, ուրեմն նայեք, թիվը տեքստին մաթեմատիկական տեսակետից չեք կարող գումարեք, դա անհնար է։ Հետևաբար նա անում է n երկրորդ օպերացիան։ Այսինքն նայեք ինչ անում գումարումը։ Եթե երկու կողմն էլ թիվ են, նշանակում այդ թվերը գումարում է։ Բարս։ Եթե որևէ կողմը տեքստ է, նա ամիջապես մյուս կողմն էլ, եթե տեքստ չի, վերածում է տեքստին եւ կպցնում է իրար, ստանում է մի ամբողջ տեքստ։ Այսինքն այս պարագայում ինքը 5-ը ուրեմն կդարձնի text եւ իրար կկպցնի, որպեսզի ստանա բարև 5։ Եկեք ուրեմն հետ գնանք, որպեսզի տեսնենք իր արդյունքը։ Run ենք անում։ Խնդրեմ, ստացանք բարև 5, որովհետեւ նա կպցրեց իրար։ Այս երբ որ մի operator-ը, օրինակ plus-ը դա operator-ը, ունի մի քանի դեր, Դա կոչվում է overloaded operator։ Overloaded նշանակում է բացի մի դերից եւս էլի դեր ունի, հա? Այսինքն օրինակ պլյուսը ունի ամենակիչը երկու էլի դերեր ունի իրականում, որի մասին դեռ չեմ խոսացել, բայց այս պայն մենք գիտենք, որ պլյուսը ունի երկու դեր թվեր գումարել կամ տեքստին ինչ որ մի ուրիշ բան կպցնել, նաև ուրիշ տեքստ։ Հույսով եմ սա པարզ էր, մենք դեռ կշարունակենք շուտով։ Առաջում